和大象一样，以后吃肉吧，吃那个东西，它就是皮，咬不烂呀。应该吃后背上的肉。他应给他拍下来，你快给他拍，吃吃。哎呦。我在，我去饭店吃羊眼，等会儿。这是能吃的吗？我想问。那是光喝汤啊。能吃啊。光喝汤，光喝汤。是不是吃后背的肉啊？